ጤና ይስጥልኝ የተወደዳችሁና በመላው ዓለም የምትገኙ ኢትዮጵያውያን እንኳን ከሁሉ አስቀድሞ ለዚች ሰዓትና ለዚህ ደቂቃ ለዚህ ቀን እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በጤና አደረሰን በሚል ለሁላችሁም መልካም ምኞትን እመኛለሁ። ይህንን መልካም ምኞት ከተመኘውላችሁ በኋላ በመቀጠል ደግሞ በመላው ዓለም ለምትገኙ ኢትዮጵያውያን ሙስሊም ወገኖቼ እንኳን ለኢድ አልአድሃ በዓል በሰላም በፍቅርና በጤና አላህ አደረሳችሁ እያልኩ መልካም ምኞቴን እገልጽላችኋለሁ። ታየ ቦጋለ አረጋ ኢልመደስ ኦዳ ነኝ። እንግዲህ የተወደዳችሁ ኢትዮጵያውያን በዛሬው ዕለት ይህ የመጣሁት ርዕስ በአንድ ነገር ብቻ የሚንጠለጠል አይደለም። በዋናነት በተለያዩ ሚዲያዎች በመጠቀም electronics media፣ print media፣ social media እንዲሁም mass media ያለማቋረጥ የሚደረገውን ለስሙ ዲጂታል ወያኔ በተግባር ግን አናሎግ ወያኔዎችን ሴራና ስራ የማጋለጥ ጉዳይ በፍጹም ለአፍታ የምንሰለችበት ሊሆን አይገባም። ምክንያቱም እነሱ እንደ ሰይጣን 24 ሰባት ያለማቋረጥ እናት ሀገራችን ኢትዮጵያን ለማፍረስ የማይፈነቅሉት ድንጋይ ባለመኖሩ የተነሳ በዛው ልክ ባይሆንም በሰፊው ተዘጋጅተን ለ27 ዓመታት የሰረቁንን የዘመናት ፍቅር ለ27 ዓመታት በኢትዮጵያ ውስጥ የተከሉትን መርዝና ስልጣን ከለቀቁ በኋላ ደግሞ እንዳበደ ውሻ እየተክለፈለፉ ይቺን ሀገር ባትፈርስም ለማፍረስ የሚያደርጉትን ጥረት አንድ በአንድ ማምከን የሚገባን እንደሆነና አስፈላጊ በሆኑ ነገሮች ላይ ደግሞ መግለጫ እየሰጠን መሄድ በጣም አስፈላጊ ይሆናል። ስለዚህ ሳትሰለቹ ሳታክቱ የተለያዩ አይነት አስተያየቶችን በማቅረብ ከጎኔ እንድትሆኑ በትህትና ጠይቃለሁ። በአሁኑ ሰዓት ወደ 221 ሰዎች 224 ደርሰዋል፣ ኦንላይን ይገኛሉ። ስለዚህ በቀጥታ ልጀምር። እንደምታውቁት የኢትዮጵያ ሕዝብ በአጠቃላይና የኦሮሞና የአማራ ማህበረሰብ በተለይ ለዘመናት እርስ በርስ በመጋባት እርስ በርስ በመዋለድ በአንድነት በፍቅርና በመተሳሰብ ጎን ለጎን የሚኖሩና በሚሊዮኖች የተሳሰርን ነን። ኦሮሞን ከአማራ አማራውን ከኦሮሞ ሊለዩ የሚችሉ ነገሮች የሉም ማለት በሚቻልበት ሁኔታ ሲገኝ አንድ የሚያደርጉን ነገሮች ግን በጣም ብዙ ናቸው። ነገር ግን አሁን ዲጂታል ወያኔዎች በዋነኛነት የሚጠቀሙባቸውን ስልቶች ማወቅና ይህንን ማምከን በአማራና በኦሮሞ መካከል ተመስርቶ የነበረውን የኦሮማራ እንቅስቃሴ ሆነ ብለው እጅግ በጣም በረቀቀና በተራቀቀ መንገድ ከፍተኛ በጀት መድበው ያፈረሱት ቢሆንም ይህን እንቅስቃሴ በእርግጠኝነት በአጭር ጊዜ መልሰን የኦሮሚያ ቄሮ በሚገርም ብዛትና በሚደንቅ አይነት ሁኔታና አኳኋን በቅርብ ጊዜ ወደ አማራ በመምጣት ለዘመናት የኖረውን የአባት የእናቱን ፍቅር የሚያድስበትን እንቅስቃሴ በተጠናከረ መንገድ እናስኬዳለን። ስለዚህ አንድ ነገር ላንሳ፣ ሁልጊዜ ደግሞ ደጋግሞ መነገር ያለበት እኔ እንደ አንድ ኦሮሞ አማራው አካባቢ የማያቸውን መልካም ነገሮች ባጎለብት በዋናነት የኦሮሞን ማህበረሰብ ጠቅማለሁ። የአማራ ልጆች ስለ ኦሮሞ መልካምነት ያለማቋረጥ ቢናገሩ በአማራና በኦሮሞ መካከል ያለውን ግንኙነት ከማጥበቅ በተጨማሪ ኢትዮጵያን ወደፊት በርካታ እርምጃ እንወስዳለን። አሁን እነሱ እያደረጉ ያሉት ነገር በአማራና በኦሮሞ ስም ፌስቡክ ላይ በሰፊ ቁጥር በመግባት ኃይለኛ በጀት በመመደብ ደብረ ጽዮን የሚባለው ጸረ ኢትዮጵያ ተላላኪ የሆነ ሰው ዲጂታል ወያኔ የሚለውን እንቅስቃሴ ከጀመረበት በይፋ በቴሌቪዥን ተናግሮ ከዚህ በኋላ የማህበራዊ ሚዲያን እንቅስቃሴ እንደግፋለን ካለበት ጊዜ አንስቶ ያለማቋረጥ ፌስቡክ ወረውታል። የኢትዮጵያ ፕሬስ ድርጅት፣ የፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬሽን የኢትዮጵያ ቴሌቪዥን፣ የዶክተር አብይ አህመድ የፌስቡክ ገጽ፣ የአቶ ደመቀ መኮንን ሐሰን የፌስቡክ ገጽ፣ የተለያዩ ታዋቂ ገጾች ላይ በከፍተኛ ቁጥር ይረባረባሉ። አንድም በቀጥታ በስማቸው ይመጣሉ። በአብዛኛው ግን መርዝ የሚረጩት የአማራንና የኦሮሞን ስም በመጠቀም ነው። ስለዚህ ሁለታችሁም የአማራና የኦሮሞ ስም ሲጠቀሙ ገብታችሁ ካያችሁ፣ አንድም የህፃን ልጅ ምስል ይጠቀማሉ፣ ሁለት በጣም አሳፋሪና ወራዳዎች ስለሆኑ የቅዱሳን ስምና የቅዱሳን ምስል ይጠቀማሉ። ከዚህ ውጭ የማይታወቁ የተጠና ነው ይሄ የማይታወቁ የውጭ ሀገር ስሞችን ሆነ ብለው ይጠቀማሉ። በዋነኛነት ግን የኦሮሞና የአማራን ስም በመጠቀም የአንዱ ተቆርቋሪ በመምሰል ያናክሳሉ። እዚህ ላይ በጣም በጥንቃቄ ማየት ያለብን የመጀመሪያው ነገር እርግጠኛ ሆኜ መናገር የሚችለው ማንኛውም አማራ አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ ገንዘብ የሚከፈለው ጥቂት ሰው ካልሆነ በስተቀር ኦሮሞን የሚሰድቡ ጽሁፎች አይጽፍም። ምክንያቱም ኦሮሚያ ውስጥ በጣም በርካታ ወገኖቹ አሉና ጠላትነት ካልሆነ በስተቀር አማራ የሆነ ለአማራ የሚቆረቆር አማራ ኦሮሞን አይሰድብም። በተመሳሳይ ሁኔታ እጅግ በጣም በርካታ ኦሮሞች በዞን ደረጃ ጭምር በአማራ ክልል ይኖራሉ። ስለዚህ ኢትዮጵያን ለማፍረስ የማይፈልግ ኦሮሞ፣ የአማራን የዘመናት ውለታ የሚያውቅ ኦሮሞ በምንም ተአምር ተከፋይ ካልሆነ በስተቀር አማራን አይሰድብም። ምክንያቱም አማራ በታሪክ ውስጥ ከኦሮሞ ጋር የሚታወቀው በእያንዳንዱ እንቅስቃሴ ጎን ለጎን ሲወድቅ ነው። ከምንም በላይ ኦሮማራ የሚባለው ትግል በነበረበት ጊዜ የወያኔ የግል አጋዚ ሰራዊት መደበኛው አጋዚ አይደለም። በግል የተመለመለ አጋዚ ሰራዊት በከፍተኛ ገንዘብ የተመለመለ በየጠራራው ፀሐይ የኦሮሞን ልጆች ሲገድል መጀመሪያ መነሻ ላይ ደጋግሞ መነገር ያልኩበት ነገር ምንድን ነው? ፍትህን መጠየቅ ሊያሳስር አይገባም ብለው ለኦሮሞ መሪዎች የኦሮሞ መሪዎችን ፎቶግራፊ የበቀለ ገርባን፣ የመረራ ጉዲና፣ የበርካታ የኦሮሞ እስረኞችን ፊት ለፊት ግንባራቸውን ለስናይፐር ለመስጠት የወጡት የአማራ ልጆች ነበሩ። ዘለዓለማዊ የሆነ አንድ ትልቅ ቃል አለ። በምንም ተአምር እያንዳንዱ ኦሮሞ ልክ እንደ ዘወትር ጸሎት ሊያነሳው የሚገባው ጉዳይ የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው፣ የፈሰሰው የኦሮሞ ደም የኔም ነው የሚለው የኦሮሞ መሪዎች መሪዎቻችን ናቸው የሚለው በንግግር የቆም አይደለም። በተግባር ባህር ዳርና ጎንደር ላይ በስናይፐር ተመተው ይህም በማለታቸው ብቻ የኦሮሞና የአማራ ግንኙነት እየጠናከረ በመምጣቱ ብቻ በስናይፐር ተደብድበው እናት ያላቸው ወንድም ያላቸው እህት ያላቸው ለጋብቻ የተዘጋጁ ነፍሰ ጥሮች ብዙ እቅድና ህልም ያላቸው ወጣቶችና የአማራ ወገኖች በአደባባይ በዛ ክፉ ቀን ወዳጅ የሚለካው በደህና ቀን አይደለም፣ በመልካም ቀን አይደለም። በዛ ክፉ ቀን አብሮ ጎን ለጎን ወድቀዋል። ዛሬ ስራዬ ብዬ የዲጂታል ወያኔዎችን ገጽ ስበረብር ነበር። በጣም የሚገርመው ኦሮሚያ ውስጥ ለረጅም ጊዜ የተቀመጡ የአማራ ልጆች ኦሮምኛ አለመልመዳቸው ከጥላቻ የመነጨ ነው ብለዋል። ይሄ ከሆነ ኦሮሚያ ውስጥ እስከ ዛሬ ድረስ ያሉ የትግራይና የተለያዩ ብሔረሰብ አባላት ኦሮምኛ አለመልመዳቸው ጥላቻ ነው ማለት ነው። ምን ያህል ንቀት እንዳላቸው ተመልከቱ። ኦሮሞ የአማራ ልጆች ኦሮምኛ ባልለመዱባቸው ከተማዎች ሁሉ አዲስ አበባን ጨምሮ የትግራይ ልጆች ኦሮምኛን አይናገሩም። ጉዳዩ የሚነሳው ከወያኔ ስለሆነ ደግሜ ደጋግሜ እናገራለሁ። በትግራይ ህዝብ ላይ ጥላቻ የለኝም። ነገር ግን እያንዳንዱን የሚሉትን ነገር ገልብጠን እናስበው። ሰፋሪ ይላሉ የዲጂታል ወያኔ አናሎግ ወያኔ አባላት። ሰፋሪ ካሉ ማን ነው ሰፋሪ? 27 ዓመት የሰፈረው ማን ነው? ግልጽ አድርገን ነው መነጋገር ያለብን። አሁን ባለፈው ጊዜ ሚዲያ ላይ የተናገርኩትን በኢትዮጵያ ቴሌቪዥን ታዬ ቀርቦ ከካፒታል ሆቴል ጀምሮ ያሉትን የትግራይ ህንፃዎች፣ የትግራይ ሰዎች የያዟቸውን ቦታዎች ገለጸ አሉ። ይሄንን የገለጽኩት አንድ መቶ ሀያ ምሁራን አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተሰብስበዋል። ሸራተን ሆቴል ተሰብስበናል። ኢንተርኮንቲኔንታል ተሰብስበናል። ዋቢ ሸበሌ ሆቴል ተሰብስበናል። ቪዲዮቹ አሉ በይፋ በመንግስት እጅ ላይ አቦይ ስብሃት ነጋ ባለበት የተወካዮች ምክር ቤት አባላት ባሉበት ሚኒስትሮች ባሉበት መድረክ በይፋ ፊት ለፊት እነዚህ ምሁራን ባሉበት መድረክ ላይ የገዳ አባቶች የሃይማኖት አባቶች ባሉበት መድረክ ተናግሬያለሁ። ላባቸውን ጠብ አድርገው ገንዘባቸውን አፍሰው ህንፃ የሰሩ ሰዎች የትግራይ ሰዎች አውቃሉ። ከወይዘሮ መብራትና አቶ ወልዱ ህንፃና ከሚሊኒየም ህንፃ ጀምሮ ላባቸውን ጠብ አድርገው የሰሩ ያውቃለሁ። ነገር ግን በግልጽ ቋንቋ ያስቀመጥኩት ዘጠና እጅ የሚሆኑት ያለማጋነን የትግራይ ብቻ ናቸው። ይሄ የሆነው ደግሞ የሰሩ ሰዎች ብቻ አይደሉም። አብዛኛው የተገኘው በዝርፊያ መሆኑ በትክክል ይታወቃል። የትግራይ ሰዎች አይደሉም። መምህር የማነ ንጉስ ጥርት አድርጎ ተናግሯል። የስብሃት ነጋ ዳይነስቲ ከአድዋ የመጣ መለስ ብስራት ጥርት አድርጎ ተናግሮታል። የማነ ንጉሥ የትግራይ ልጅ ነው። መለስ ብስራት የትግራይ ልጅ ነው። ጋዜጠኛ አርአያ ተስፋ ማርያም የትግራይ ልጅ ነው። ዶክተር ጸጋዬ የትግራይ ልጅ ናቸው። እጅግ በጣም በርካታ የሆኑ ከበረሃ ጀምሮ ያጋለጧቸው ትተዋቸው የወጡ የትግራይ ሰዎች አሉ። እነዚህ የትግራይ ሰዎች ጠላት ሆነው ሳይሆን በግልጽ እንደሚያውቁት የስብሃት ነጋ ዳይነስቲ በፊት አድዋ ሽረ፣ አክሱም፣ አሸዋ የሚባል አሁን አድዋ የሚባል እየተጫወተ ስለሆነ ነው። ይሄንን ማጋለጥ በትግራይ ህዝብ ላይ genocide ማወጅ አይደለም። እናንተ አማራውን ሰፋሪ ስትሉ genocide እያወጃችሁ አይደለም። እናንተ አማራው አማርኛ ሆን ብሎ በደም ስትሉ genocide እያወጃችሁ አይደለም። እኔ እያልኩ ያለሁት እናንተ የምትሉትን እናንተም ታደርጋላችሁ። አማርኛ አይችሉም የትግራይ ልጆች ኦሮሚያ ውስጥ ያሉ ትግሪ ኦሮምኛ የሚችሉ የትግራይ ልጆች አሉ። ኦሮምኛ የሚችሉ የአማራ ልጆች አሉ። አብዛኛው ግን አማርኛ ብቻ በሚነገርባቸው ከተሞች ውስጥ ሁሉም እኩል አይችልም። ሲዳማውም፣ ወላይታውም፣ ሶማሊውም በኦሮሚያ ከተሞች ውስጥ የሚኖሩ በማይችሉበት ስፍራ ላይ አይችሉም። በሚችሉበት ስፍራ ላይ ግን ይችላሉ። ይሄ በግልጽ የብሔረሰብ ጥላቻ እንዳልሆነ ያሳያል። ኦሮሞ ሆነው አማርኛ የማይችሉ አሉ። የጥላቻ ጉዳይ አይደለም። አጠገብህ የሚነገረው ቋንቋ በስፋት ምንድን ነው የሚለው ነው። አዳማ ብንሄድ የአዲስ አበባ ባህሪ ነው ያላት። ሻሸመኔ ብንሄድ የአዲስ አበባ ባህሪ ነው ያላት። የኦሮሞ ልጆች ሺ ምንተ ሺ ኦሮምኛ ሰላምታ አይችሉም። አዲስ አበባ ያሉ የኦሮሞ ልጆች በሙሉ ኦሮምኛ አይችሉም። በሙሉ ስለጠሉ ነው ወይ የአባቴ እናታቸውን ቋንቋ። አዳማ የሚኖሩ የኦሮሞ ልጆች ኦሮምኛ አይችሉም። ስለጠሉ ነው ወይ? ስለዚህ መጀመሪያ ስንናገር ማሰብ መቻል አለብን። ይሄ ዝም ብሎ ሳያላምጥ የሚውጠው ዝለል ሲባል እስኬት ብሎ ለመሰበር የሚዘለው ትክክል አይደለም። ዝለል ሲባል ለምን ብሎ መጠየቅ መቻል አለበት። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር የያዙት ነገር ምንድን ነው? እነዚህን ሁለት ወገኖች ማጣላት ነው። 27 ዓመት ምን ሲደረግ ነበር? ይሄ በደንብ ተደጋግሞ መነገር ያለበት። እነሱ እኮ 27 ዓመት ሙሉ ምኒሊክ ምኒሊክ ምኒሊክ ትግል ብለው ሽፍትነት ከጀመሩበት ጊዜ ጀምሮ ምኒሊክ ምኒሊክ ምኒሊክ ነው የሚሉት። ስለዚህ 27 ዓመት የኦሮሞን ብቻ ላንሳ፣ አሁን የኦሮሞ ተቆርቋሪ የሚመስሉት 27 ዓመት ኦሮሞ ላይ ጅምላ ጭፍጨፋ ፈጽመዋል። ኢሬቻ ኦሮሞ በመሆናቸው ብቻ ነው የተገደሉት። አምቦ አምቦ 27 ዓመት ሙሉ አላለቀሰችም እንዴ? እንደውም ምን 27 ዓመት ከመግባታቸው በፊት ጀምሮ አምቦ፣ ነቀምት፣ ሻኪሶ ሞያሌ፣ ሻሸመኔ፣ ባሌ፣ አርሲ፣ አዳባ፣ ዶዶላ የተለያዩ ቦታዎች ዶዶላ የተለያዩ ቦታዎች ላይ የኦሮሞ ልጅ ደም አልገበረም፣ እስር ቤት ውስጥ ተዘቅዝቆ አልተሰቀለም፣ ብልት ኮዳው ላይ አልተንጠለጠለም፣ ብልቱ ላይ ኮዳ ይቅርታ፣ አልተንጠለጠለም፣ ጥፍሩ አልተነቀረም። የኦሮሞ ሴቶች እስር ቤት ተደፍረው ቅስማቸው ተሰብሮ አልወጡም። እንዴ ሚስባህ ከድር የተባለው ልጅ ቆይ ቆይ ቆይ ቆይ ወደ ሙስሊሞች እንምጣ። ጂሃዳዊ ሀረካት እያሉ አዲስ አበባን እንደ ባግዳድ እያሉ ፊልም እየሰሩ ሙስሊምን መስጊድ ውስጥ ገብቶ እንዳይመርጥ ቀበሌ ምርጫ አድርገው የራሳቸው መጅሊስ አስቀምጠው ሱፊና ሰለፊ ብለው ሙስሊሙን አላገዳደሉም። ዛሬ የሙስሊም ተቆርቋሪ እንዴ ኦሮሞ ላይ የደረሰው ሽብርተኝነት ኦሮሞ ላይ አልተፈጸመም? ጠባብ ነህ ተብሎ አልተሰደበም? እንደ ማህበረሰብ ዛሬ ማን የሰደበው ኦሮሞን? እስቲ ትላንትንና short memory ከሌለን በስተቀር ዛሬን እናነጻጽር። ኦሮምኛ እኮ በጠቅላይ ሚኒስትር ደረጃ በፌስቡክ ገጻቸው ላይ ያለማቋረጥ የተቀመጠው ኦሮምኛና አማርኛ ነው። ሰማንያ ማህበረሰብ አለ። ሌላው ግን አልተቀየምም። የሚችሉት ሁለቱን ቋንቋ ነው ከኢትዮጵያ ትግርኛ ሶስተኛ ይችላሉ። ግን በዚህ ላይ ሲያስቀምጡ አሁን ነው ከኦሮሞ ራሱን ማስተዳደር የጀመረው። የኦሮሞ ገበሬዎችን ማን ያፈናቀለው? የአዲስ አበባ master plan ብሎ የገደለው ማን ነው? እንዴ እንረሳለን እንዴ? ባለፉት 27 ዓመታት ቀና ማለት የማንችልበት ሁኔታ እንደነበር፣ ጠባብ እየተባልክ እንድትሰደብ እንደነበር በየአደባባዩ ትወርቅ እንደነበር ሌላው ይቅር የደንቢ ዶሎዋ ዋናት ልጁ አስከሬን ላይ ትናንት እኮ ቄሮ ለፍትህ ሲወጣ ነው የሚገደለው። ዛሬ እኮ ተተኩሶ እንኳን ሰው ቢመታ ታግሰው ታግሰው ስንትና ስንት ሰው ጀዋር ተከበብኩ ባለበት ጊዜ ዘጠና ሰባት ሰው ነው እኮ የተገደለው። የኦሮሞ የአማራም የተለያየ ማህበረሰብ ግማሹ በክርስቲያንነቱ ይገደላል ኦሮሞ ነው። ግማሽ ኦሮሞ ሆኖ አማርኛ ኦሮምኛ ባለመቻሉ ይገደላል። ዘጠና ሰባት ሰው አልሞተም። አሁን እኮ የምትሞተው አይናችን እየታየ ከተማ እያፈረስክ ነው። ይሄ ቄሮ አይደለም። እኔ ቄሮን ስም ራሱ መስጠታችን ያሳዝነኛል። ቄሮ እኮ ትላንትና በስናይፐር የወደቀ ሰው ያልገደለ ሰው እኮ ነው። ቄሮ መግጀል ሲችል ያልገደለ እኮ ነው በሀያ ሰባት ዓመት ቄሮ ማለት እሱ ነው። ቄሮ ማለት ጣና የመተሳሰሪያ ገመዳችን ነው ብሎ እንቦጭን ለመንቀል ባህር ዳር ሄደው ነው። ቄሮ ማለት እኔ እስከማውቀው ድረስ የኦሮሞን ፍቅር የሚያንጸባርቅ ነው። ስለ ገዳ ዲሞክራሲ እያወራ ዲሞክራሲ ማለት ሰውን ማፈን ሰውን ማፈናቀል ነው እንዴ? እስቲ ልንገርህ፣ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ የሚባለው ሰው አይታችኋል? ኢሳት ላይ ትናንት ምን ይል እንደነበር አሁን እኮ ነው ዶክተር አብይ ከመጡ በኋላ ያለማቋረጥ ለረጅም ጊዜ አሁን ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኚ የዶክተር አብይ አህመድ አሊን ስም ተነቅሶት ነበርኩ። ትላንት አንስቼዋለሁ። ህንጥሴ ሲሉ ፎጣም ያቀብል ነበር። ብርሃነ መስቀል ዛሬ ተገልብጦ በአንድ ቀን ከስልጣኑ ስለወረደ እሱ የኦሮሞ ተወካይ ነኝ ብሎ ሲነሳ ዜግነቱን ወደ ኢትዮጵያ ማምጣት እንዴ ኦሮሞነትና ኢትዮጵያነት አንድ ነው ስንል አልነበር እንዴ? ዛሬ ተቀየረ። ዛሬ ኦሮሞ በኢትዮጵያ ውስጥ በቁመቱ ልክ የከፈለው መስዋዕትነት፣ አድዋ ላይ የከፈለው መስዋዕትነት፣ ሌላው ይቅር ተቀየረ። የአበበ ቢቂላ ድል፣ የጥላሁን ገሰሰ እንባ ተቀየረ። ዛሬ እና ብርሃነ መስቀል ነው የኦሮሞ ተወካይ የሚሆነው። ልብ አድርጋችሁ ተመልከቱ። ይሄ ሰው ተከፋይ ነው። የሚፈልገው ሆዱን ነው፣ ፍርፋሪ ነው። ፍርፋሪ ከመንግስት ሲወድቅለት፣ ምክንያቱም ሰው ስላልሆነ ከመንግስት ይወድቅለት የነበረው ፍርፋሪ ነው። ዜግነቱን ሳይቀይር የመንግስት ስህተት ሆኖ ስህተቱ እንደተጠበቀ ሆኖ፣ ነገር ግን ለማቅረብ እነዚህ ሰዎች ምናልባት ተገፍተው ቢሆን ተብሎ ለማቅረብ በተደረገው ጥረት ለዲሞክራሲ ሲባል በሚከፈል መስዋዕትነት ብርሃነ መስቀል የሚባል ሰው ኢትዮጵያን የምትወክላል ተብሎ ሲቀመጥ በማያቋርጥና በሚያሳፍር መልኩ ያለማቋረጥ ነፍጠኛ ነፍጠኛ ነፍጠኛ ኦሮሚያ ውስጥ መጥቶ እስቲ የአካባቢያችሁ ዞር በሉና የኦሮሞ ልጆች ነፍጠኛን ፈልጉት፣ የነፍጠኛን ስርዓት ኦሮሚያ ውስጥ ፈልጉት። በቋንቋ እየተማርክ ሌላው በቋንቋው ሳይማር በቋንቋ እየተዳኘ ሌላው በአስተርጓሚ እየተዳኘ በገዛ ሀገሩ የትኛውን የነፍጠኛው ስርዓት ማለት መሬት ትላንት ዘርፎ የነበረው ተመለሰ። የዘረፉ ባለስልጣናት ዛሬ ኦሮሚያ ውስጥ የሚበጠብጡት እነሱ ናቸው። ቡራዩ፣ ሰበታ፣ ሱሉልታ፣ አቃቂ የተለያዩ ቦታዎች የዘረፉ የኦሮሞ ባለስልጣናት ዛሬ መካከል ገብተው ድብና አድርገው ለአንተ ተቆርቋሪ መስለው እያቸው የያዙትን መሬት አጠገብህ ልዘርዝር እንዴ? ልክ እንዲህ ከካፒታል ሆቴል ጀምሮ እንደዘረዘርኩት ስንት ስንት መሬት እንደያዙ ላንሳ እንዴ? ምን ያህል ካሬ ሜትር እንደያዙ አታውቅም? የሙስና ሰፈሮች አታውቅም? ያንተን ደም ጠጥተው አጥንትን ግጠው አይደል እንዴ እንትን ያሉት ዛሬ ለኦሮሞ ተቆርቋሪ የሆኑት። እያንዳንዱ ከበስተጀርባ ብትፈትሸው ብጥብጡ እንዳይበርድ የሚያደርጉ አመራሮች በሙሉ እስቲ ከኋላ ፈትሻቸው። ትላንት እኮ እዚህ ከተማ ውስጥ አንተ ከተመረጥክ በኋላ ሁለት ነገር ነው ያደገው። አንድ ቤተ ክርስቲያን፣ አንድ ያንተ ቤት፣ አንድ መስጊድ፣ አንድ ያንተ ቤት የምንላቸው ሰዎች እኮ ናቸው ዛሬ የኦሮሞ ተቆርቋሪ መስለው የመጡት እውነተኞቹማ ሌባ ያልሆኑትማ ወንድማማችነትን ነው የሚያጠብቁት። አሜሪካ የሚኖር ሰው ሰፋሪ ሲል አያፍርም? ሰልፍ ወጥቶ አሜሪካ ድስት እያጠብክ አሜሪካ በተለያየ ተላላኪነት እየሰራ አንዳንዶቹ ደግሞ የክብሩ ቦታ ላይ እየሰሩ ነው። አሜሪካ ሰፍረ ሰፋሪ ስትል እዛው ጋር ያለው ህዝብ ተተርጉሞ ቢሰማ አይታዘብህም? አሜሪካ ውስጥ ሆነ ሰፋሪ ትላለህ። አውስትራሊያ፣ አውሮፓ ሆነ ሰፋሪ ትላለ በብዙ ቁጥር ሰፍረ የሰው ልጅ እኮ ይንቀሳቀሳል በመላው ዓለም። ይሄ ተአምር አይደለም። የመረጠውና የተሻለ ትምህርት፣ የተሻለ የኤሌክትሪክ አቅርቦት፣ የተሻለ የ data connection፣ የተሻለ ዘመኑ የሚጠይቀው ቴክኖሎጂ ያለበት ቦታ ላይ ሰው መኖሩ ነውር አይደለም። ሰፍሮ ሰፋሪ ማለት ግን እንደ ጸጋዬ አራርሳ እንደ ሕዝቅኤል ገቢሳ አይነት የወረደ ሰው ወልደ ሚካኤል፣ ወለተ ሚካኤል አማርኛ እኮ አይደለም ግዕዝ ነው። ክርስትና የተጀመረው ትግራይ ውስጥ ነው። ጎጃም የተጠመቀው በ14ተኛው ክፍለ ዘመን ነው። ስለዚህ ወልደ ሚካኤል ማለት የሚካኤል ልጅ ማለት ነው። ወለተ ሚካኤል ማለትም ለሴቷ የሚሰጠው እንደዛው። ህዝቅኤል ገቢሳን የሚያክል ታሪክ ተማርኩ የሚል የታሪክ ፕሮፌሰር ነኝ የሚል ሰው በዚህ በኩል አድርገው ወልደ ሚካኤል አድርገዎች አሏቸው። በዛ ወለተ ሚካኤል። ሚካኤል እኮ ማለት ዓለም አቀፍ ስም ነው፣ አማርኛ አይደለም። ገብርኤል ማለት አማርኛ አይደለም። ህዝቅኤል ገቢሳ ባዶ ጣሳ። ለእናንተ ክብር አይገባችሁም እንዴ? ሚካኤል ገብርኤል ማለት የኢትዮጵያ ስም ነው? ማይክል ማለት እኮ ነው። ጅብሪል ማለት ነው እኮ በአረብኛ ስንመጣ። ስለዚህ ሙስሊም መድ ስለሆነ ተመልከት ምን ያህል አሳፋሪ እንደሆንክ። ኢትዮጵያ ውስጥ ያለው ስም ሰው መሐመድ መባሉ መሐመድ የአረብ ስም ነው። ኢብራሂም የአረብ ስም ነው። ሱሌማን የአረብ ስም ነው። ዳውድ የአረብ ስም ነው። ወደ አማርኛ ስትመለሰው ህዝቅኤል ገቢሳ ልንገርህ፣ ሱሌማን ማለት ሰለሞን ማለት ነው። ዳዊት ማለት ዳውድ ማለት ነው። ሚካኤል ማለት ሚካኤል ማለት ነው። ጅብሪል ማለት ገብርኤል ማለት ነው። መሬማ ማለት ማርያም ማለት ነው። ከዛ የግዕዝ ቋንቋ ይደመርበታል። ይህ አማርኛ አይደለም። ወልደ ምናምን ወለተ እንዴ የትኛው ስም ነው በአብዛኛው የክርስትና ስም ያለበት? ወለተ ገብረ እግዚአብሔር፣ ገብረ መድን ምናምን የሚሉ ስሞች የት ነው ያሉት? አየህ፣ የጥላቻ ጫፍ ከየት ወዴት እንደምትጮህ እንኳን አታውቅም። ይሄንን ስም ማን ያመጣው? ማን ያጠመቀው? ሌላው እንዴ ለአማራ ክልል እኮ ክርስትና የመጣው መጀመሪያ ክርስትና ከውጭ መጣ፣ ከዛ ከትግራይ መጣ። አለቀ። ዚስ ዘ ትሩ ሂስትሪ። አንተ ታሪክ ምሁር፣ ነገር ግን ኦሮሞ ከውሃ ውስጥ ወጣና ለሁለት ተከፈለ። እሱን ጽፌዋለሁ። ወቄፈናን አታውቀውም ለነገሩ ታሪኩን ከውሃ ውስጥ ወጥቶ አይደለም እንዲህ ሲያ ወደ ጎን አይደለም የተከፈለው። ድምፅ ሲሰሙ ለሁለት ተከፈለ። ወደዚህ ያለው ሴት ሆነ እንዴት አድርጎ እንደጠራት ምን እንዳላት መራራ እውነት በኢትዮጵያ ታሪክ በሚለው ውስጥ 33 ገጽ በአማርኛ ጽፍ ያለው አሳውቅ ያለው ለሰማንያው ማህበረሰብ። ስለዚህ ስትናገር ፕሮፌሰር ነኝ። ባለፈው ገመቹ መገርሳም ይሄን ብሎ ነበር። እንዴት ሰው እምነት ላይ እንትን ይላል? እኔ ታየ ነው ስሜ። ህዝቅኤል ገቢሳ ስለማታውቀው ነው እንጂ እኔ ስሜ ታየ ነው። የክርስትና ስሜ ግን ተክለ ብርሃን ነው። የክርስትና ስምና የዓለም ስምን ማት ላይ ነገር ግን ታሪክ አጥንተ ኢትዮጵያ ውስጥ የጨረስክ ሰው ባለፈውም ብልሃል ምኒልክን አላውቅም ብልሃል። ምኒልክን ተነቅሳቸው ምኒልክን አላውቅም ብለህ መሰረተ ትምህርት መጀመር አለበት ብያለሁ። ይሄ እንትና በደንብ ተደጋግሞ ሊነገር ይገባል። ይሄ ጸጋ ራርሳ የሚባለው ይሄን ያህል ጥላቻ ካለው አማራ ላይ በደንብ አድርጌ ደጋግሜ እነግርሃለሁ። እውነት ስለሆነ እንደናንተ ውሸት አይደለም ማውራው። እውነት ስለሆነ ደጋግሜ እነግርሃለሁ። ጸጋዬ ሬሳ ጸጋዬ ረጋሳ ረርሳ የጎንደር ልጅ ነው ያገባው። ከመላው የዓለም ሕዝብ መርጠ እስራኤል አይተሃል፣ አሜሪካውያንን አይተሃል፣ ጀርመኖችን አይተሃል። ማግባት ይቻል ነበር። ኦሮሞ ማዕት አለ። ዘለ ሄደ የተጣበቀው የጎንደሯ ልጅ ነኝ። ጨብ አደረገች በፍቅር ልጅም ወለዳችሁ። ከዛ ስታይ ጭቃ ስታይ ቆሻሻ አስተሳሰብ የዘቀጠ ከአንተ ጋር ኖራ ልጅ መውለዷ በራሱ ተአምር ነው። መጀመሪያ ድንገት ሳታውቀ የመጀመሪያው ቀን አርግዛ ካልሆነ ከአንተ መውለዷ ራሱ ነውር ነው። በጣም የወረድክና ሊነገራችሁ ይገባል በደንብ እናንተ የኦሮሞን ስነ ልቡና አትወክሉም። የኦሮሞን ስነ ልቡና የሚወክሉት ከዶክተር አብይ አህመድ አሊ ጀምሮ ያሉ ሰዎች ናቸው። አሃ ብልጽግና ውስጥ ያለ ሰው በሙሉ ዛሬ ኦሮሞን ለማበልጸግ የሚሰራው ታይቶ የማይታወቅ ችግኝ፣ ታይቶ የማይታወቅ የስራ እድል፣ ታይቶ የማይታወቅ ትራክተር፣ ታይቶ በማይታወቅ ሁኔታ ራሱን በራሱ ክልሉ ማስተዳደር ሲጀምር የተዘረፉ ገበሬዎች ስድስት ብር ነበር ካሳ የሚሰጠው ስምንት ብር ምናምን። ገና ላይ ዳዋ ፕሮጀክት ላይ ሂድና ጠይቅ። ዝቅተኛ የተሰጠው አምስት ሚሊዮን ነው። ሀያ ሚሊዮን የተሰጣቸው ሰዎች አሉ። ካሳ መከፈል የጀመረበት ሜዳ ላይ የተወረወሩ የኦሮሞ ልጆች ወደ ኮንዶሚኒየም እንዲገቡ ተደርጎ መታወቂያ ተከልክለው የነበሩ እዚሁ ቡልቡላ እዚሁ ሰፈራ የነበሩ የኦሮሞ ልጆች ገና ቤት እንዲያገኙ ተደርጎ ልክ ተአምር ኦሮሞ ላይ የተፈጠረ ይመስል በቅጥረኝነት ተቀጥራችሁ ከግብፅ እየተከፈላችሁ ከወያኔ እየተከፈላችሁ እየተቀባበላችሁ ነፍሱን ይማረውና ሀጫሉ እንዴሳ እኮ ተናግሯል። በምን ሞራል ነው የኦሮሞ ደም ሳይደርቅ እዛ ጋ ይሄ ይሄንን ስላለ እኮ ነው የገደላችሁት። አይደለም ኢትዮጵያ ኤርትራ ታሳስበኛለች ነው ያለው። ሁልጊዜ ይቀርብልን የነበረው ታቀርቡልን የነበረው ጥላቸውን ነው። ሀጫሉ ጀግናው ሀጬ ግን እንደሱ አልነበረም። አንድ አይደላችሁም እያለ እኮ ነበር የሚወቅሳችሁ። ወለጋ፣ ሸዋ ምናምን እያላችሁ ኦሮሞ እርስ በርስ ተከትፈሃል፣ እባካችሁ አንዱኑ ነው። ከዛ ኢትዮጵያውያን አንድኑ ነበር ይል የነበረው። ስለዚህ በደንብ አዘጋጅታችሁ የተለያየ ነገር አደረጋችሁ። የፖለቲካ prostitution፣ የፖለቲካ ግልሙትና ነው እያከናወናችሁ ያላችሁት። አሁን ይኸውልህ የኦሮሞ ልጅ እየነቃብ ነው። እያንዳንዱ ከዳር ዳር ሆ ብሎ እየተነሳ ነው። ከዚህ በኋላ ፀሐያችሁ ትጨልማለች። የማንም የግብፅ ቅጥረኛ፣ የማንም የወያኔ ቅጥረኛ እየተጋገዛችሁ የምትሰሩ ሰዎች ፀሐያችሁ ትጨልማለች። ሰው በመግደል ተአምር ይመጣል እንጂ ለውጥ አታመጡ። ሊስት አውጥታችኋል ሰዎችን ለመግደል የዕለት ሁለት ስትልኩ ነበር። በሞባይል ስትላላኩ ነበር። እከሌን አንደኛ ግደሉት፣ እከሌ መቀበር ያለበት በለቱ የዕለት ሁለት ነው ማት አላችሁ። ግን እግዚአብሔር ካላደረገው እግዚአብሔር የመጨረሻ እስትንፋስን ካልቆረጣት እናንተ በመግደል አስፈራርታችሁ የሚቆም ነገር የለም። ማናችንም እናልፋለን። አባቶቻችን ሞተው ነው ይችን ሀገር ያቆዩት፣ ገለው አይደለም። ለሀገር ክብር ሞተው አንዱ ስለ አንዱ ተሰውቶ አንዱ ስለ አንዱ ሞቶ ነው እንደናንተ አይነት ርካሾች መጣችሁ ግን በሌላው ዓለም ላይ አሜሪካን በሚያክል ሀገር መላው ዓለም ተሰናኝቶ እየኖረ አሜሪካ ውስጥ የሌለ ብሔረሰብ አለ። ኢትዮጵያዊ፣ አፍሪካዊ፣ ጋና፣ ናይጄሪያ፣ የተለያዩ የሰሜን አፍሪካ የመግሪብ ግዛት ሀገሮች፣ ግብጾች፣ ሁሉም አሉ አሜሪካ ውስጥ። እዛ ስለ ጥቁር መብት ሰው እየተከራከረ ነው። አንተ ግን በገዛ ሀገር ውስጥ ሰው እንዳይኖር ትከለክላል። ደቡብ አፍሪካ ታሪክ የምታውቅ ከሆነ Voortrekkers ወይም ቦሮች ከአምስት መቶ ዓመት በፊት ነው የደች ፍሬንች ሴትለርስ የገቡት ነጮች። ነገር ግን ማንዴላን የሚያክል ሰው መጣና የይቅርታ ልብ ሲያንጸባርቅ ጥቁሮቹ እንዳለ ተቀበሉት። አንድ ክፍል ውስጥ በማይማሩበት ሁኔታ፣ በውሻ ጥቁሮችን በሚያስነክሱበት ሁኔታ ስቃይ የነበረበትና የተዋረዱበት ላይ አንተ ግን እየተጋባ አንዱ የአንዱን ስም እየወሰደ ማአት የኦሮሞ ስሞች አሉ። አማራ የግለሰብ ስሞች በጣም ብዙ። እዚህ ውስጥ ገብተህ ግን አሜሪካ እየኖረ ሰው ሰው ወዶ ፈልጎ ባልመጣበት ማንነት ማናከስ ምን ይባላል? እንዴት ጭንቅላት ያለው ሰው ህፃን ልጅ እኮ ናት። ዛሬ የተወለደች ልጅ ስትወለድ ያለ ምርጫዋ አማራ ትሆናለች፣ ያለ ምርጫዋ ትግራይ ትሆናለች፣ ያለ ምርጫዋ ወላይታ ትሆናለች። በምርጫ ቢሆን ኖሮ ድሮ ነው የተናገርኩት ሚዲያ ላይ በምርጫ ቢሆን ኖሮ እኔ ከቢልጌት እወለድ ነበረ። በምርጫ ቢሆን ኖሮ በረሃ ውስጥ አልወለድም ነበር፣ ወባ ባለበት ቦታ ውሃ እስካሁን ድረስ ንጹህ ውሃ በማያገኝ ከተማ ተወልጄ አልኖርም ነበር። በምርጫ ቢሆን ኖሮ ኢትዮጵያ ውስጥ አልወለድም ነበር። በምርጫ ቢሆን ኖሮ ምናልባት መወስደው ቁመቴን ብቻ ይሆን ነበር። ይህን ቀለም ላልፈልገው ይችል ነበር። በምርጫ ቢሆን ኖሮ እንዴት ሰው በምርጫው ባልመጣበት ማንነት ይገደላል። እንዴት ሰው መርጦ ባልመጣበት ማንነት ይጣላል? አማራ ሲባል ይሄ ነው፣ ኦሮሞ ሲባል ይሄ ነው፣ ትግራይ ሲባል ይሄ ነው። ሰው በመንጋ እንዲያስብ እንዴት ሰው በመንጋ ያስባል? እንደ እንስሳ እኔና ወንድሜ አንድ አይደለን። እኔና ወንድሜ እንለያያለን። ወንድሜ እኮ ብርሃኑ ሀጫሉ ባረፈ ማግስት ሰልፍ ወጥቷል በነፃነት ማንም ስለማይነካው ሰልፍ ወጥቷል። እንዴት እንዴት ተገደለ ብሎ በኦሮምኛ እየዘመረ በኦሮምኛ እንትን እያለ ሰልፍ ወጥቷል። የእሱ አመለካከትና የኔ አመለካከት ፈጽሞ አይገናኝም። ማንንም ሰው ነጌሌ ቦረና ውስጥ ጠይቁ አለ። እኔ ነው የሚመስለው። የእኔ ወንድም በመሆኑ ለማጥቃት የፈለጉ ሰዎች ግን ነበሩ። የሚደግፈው የእነሱን ዓላማ ነው፣ ግን የታየ ወንድም ነው ብለው ለማጥቃት የተነሱ ሰዎች ጠይቁ። ነጌሌ ቦረና ያሉ ሰዎች አለ እኮ እዛ ቁጭ ብሏል። እንዴ በርሲሳኬ ከኛ ብለው ነው የኛ አስተማሪ ነው እንዴ በፊት ያስተማራቸው ልጆች አሁን ትልቅ ቦታ ነው የሚሰራው እዛው ከተማ ውስጥ አንድ ቤት ያለን መልካችን አንድ አይነት የሆነ ቁመታችን አንድ አይነት የሆነ ከለራችን አንድ አይነት የሆነ የአንድ እናት ልጆች በፖለቲካ አመለካከት እንለያያለን በፍጹም እንለያያለን ይሄ ነው በመንጋ ላሳደጉን ቤተሰቦቻችን እራሳችን ችለን እንድናስብ እግዚአብሔር የተለየ ጭንቅላ ሰጥቶናል ለእያንዳንዳችን አንድ ቤት የወጣን ሰዎች አንድ አይነት ትምህርት አይደለም ያጠና ነው። ወንድም ያጠናው አንዱ ሶሲዮሎጂ ነው፣ ሌላው ያጠናው management ነው። ደግሞ ሶሺዮሎጂ አላለም ብላችሁ እንዳትከራከሩ። አንድ ጊዜ war ስለ አንዱ መጥቶ war ነው የሚባለው አለኝ። እንግዲህ አንዱ መንዜ መሂና ሲል ይሰማውና ሌላው አመርና አመርና መክና ማለት እኮ ነው ብሎ ለማረም ፈለገ። ትክክል አይደለም፣ ትክክል አይደለም። ስለዚህ እኛ ቤት ያለን ሰዎች እህቴ maths ነው የምታስተምረው። የምንሰራበት ቦታ በጣም የተለያየ ነው። አንዱ NGOs ነው የሚሰራው፣ አንዱ ቢዝነስ ላይ ነው የሚሰራው፣ ሌላው ፖሊስ ነበረ፣ የፖሊስ መኮንን መገርሳ። ሁላችንም የተለያየንን። አመንቴ ሌላ ስራ ላይ ነው የተሰማራው። አንገናኝም። አንድ ቤት ውስጥ የተወለድን ልጆች። እንዴት ነው ሰው በመንጋ የሚያስበው በሀያ አንደኛው ክፍለ ዘመን በግሎባላይዜሽን ዘመን ሰዎች የተለያየ አሳሰብ በሚሸከሙበት ዘመን ያ ቢሆን ኖሮ እኮ የትግራይ ልጆችን ብቻ እንደ ምሳሌ ብንወስድ አንጀታቸው እያረረ እየተቃጠለ እየተንተከተከ ቀን ከሌት የሚጮሁ የሚያግዛቸው ሰው ያጡ በርካታ ሰዎች አሉ። የሚያግዛቸው ሰው እንኳን የሌለ ለማደሪያ እንኳን የሚቸገሩ ነገር ግን እየታገሉ ያሉ ልጆች አሁን አውቃለሁ። በአካል በአካል አግኝቻቸዋለሁ። ለማደሪያ የሚቸገሩ ነገር ግን ሚዲያ ላይ የወጡ የሚታገሉ ልጆች አሉ፣ ስማቸውን የሚያጠፏቸው። የእነሱ ስም ማጥፋት የትም አይደርስም፣ ምክንያቱም ሞራል የላቸው። ግብረ ሰዶማዊ ሰውን ሊናገር አይችልም። ፋሽስት ሰውን ሊናገር አይችልም። እነዚህ ሰዎች በዚህ ሊጨርሱ የትግራይ የወያኔ የአገዛዝ ስልት የነበረው አንደኛው ጅምላ ጭፍጨፋ ነው። ሁለተኛውና ዋናው ያቆመው ግን ጅምላ ጭፍጨፋውን ሰው አይፈራም ነበረ። ኢትዮጵያዊ ጀግና ስለሆነ። ትልቁ ግን በመከፋፈል ነው። ከፋፍለ ግዛው፣ divide and rule indirect rule የ British ን ፖሊሲ ነበር የተከተለው። መለስ እያለ በፖለቲካው monocracy ነበር፣ የአንድ ሰው አገዛዝ። በኢኮኖሚ ስንመጣ ደግሞ aristocracy ወይም oligarchy ነበር፣ የጥቂቶች አገዛዝ። ከዛ ውጪ totalitarianism ነበር ያ ስርዓት። beyond controlling food clothing and shelter ዘ attempt to control even the conscience or ምግብና ልብስ መጠለያ ብቻ አይደለም ጭንቅላትንም እንዲታስብ ነበር ብለው ይገሉ ነበረ ሌላ authoritarianism ነው concentration of power only in the hands of one person that's መለስ ዜናዊ የ authoritarianism አገዛዝ ነበረ ሌላ አፓርታይድ ነበር ግልጽ የሆነ አድዋ ከላይ ቀጥሎ ትግራይ ጉዳይ ገዳይ ተብሎ የተቀመጠበት ሁኔታ በትግራይ ስም የሚነግዱበት ከዛ በኋላ ደግሞ ሌላው ከታች ነበር። ሶማሌ ክልል ማየት እንችላለን። በዝርፊያ ላይ የተመሰረተ በ contraband ላይ የተመሰረተ አሁን contraband ስል ደግሞ ኮንትሮባንድ ነው የሚባለው በልና አረመኝ። contraband ነው የሚባለው። ኮንትሮባንድ የሚል እንግሊዝኛ የለም። contraband በ contraband ንግድ ላይ ጀነራል ኳርተር በሚል ቅጥል ስም የሚታወቀው ሰው አሁን የሞተው በህይወት የሌለው እሱ ነበር ሶማሌን የሚግጠውና የሚያስተዳድረው። እነ ኮሎኔል ገብረዲላ ሌሎች አሉ በሱ ስር ናልኝ አፋር ሰማንያ አምስት እጅ ማዕድኑን የሚበሉት እነሱ ነበሩ። የትግራይ ሰው አይደለም እንዳንተን የትግራይ ሰው መውሎ ያዞረ ፖሊስ ሆኖ መከላከያ ሆኖ ነጋዴ ሆኖ ወርቅ እያነጠረ ሾፌር ሆኖ ደም ተፍቶ ነው የትግራይ ወገን አብሮ የሚኖረው። በጣም የሚገርሙ በስም ልጠቅሳቸው የሚችላቸው የትግራይ ሰዎች አሉ። ላባቸውን ጠብ አድርገው የሚኖሩት ዘጠና አምስት percent ናቸው። በትንሹ አምስት percent የማይሞሉት ናቸው ግን ከዛ ውስጥ ወጥተው በኢትዮጵያዊ ወገን ላይ ሲጫወቱ የነበሩት። ስለዚህ አገዛዝ ስልታቸው አፓርታይድም ነበር። የደቡብ አፍሪካ አጣምረው ነው የተጠቀሙት። torture ተጠቅመዋል። guillotine ብቻ ነው እስካሁን ያልሰማሁት። ይሄ በፈረንሳይ አብዮት ጊዜ የቀረው መሳሪያ ሰው እንደዚህ የሚሰነጥቀው፣ እሱን እስር ቤት ግን አድርገውታል። እግራቸው ተቆርጦ ወጥተዋል። እነከፍ ያለው አይን አፍርጠዋል። ጆሮ ደፍነዋል። ብልት ውስጥ ብረት ከተዋል። ሴትና ወንድ ደፍረዋል። ወንድ አፍ ላይ ሸንተዋል። ሰውን ከመኪና ላይ ወርውረው ሄደውበታል። ያላደረጉት ግፍ የለም። በጠራራ ፀሐይ ሰው ገለዋል። ያንን ረስተ ነው ግን ዛሬ እንትን የምትለው። ለማንኛውም ከ1500 ሰዓቱ እየገፋም ስለሆነ ይሆናል በአሁኑ ሰዓት live የሚገኙት ሰዎች 1300 አካባቢ ናቸው። ሁላችሁንም አመሰግናለሁ። የሚሳደቡ ሰዎች የ27 ዓመቱ ፍሬዎች ናቸው። 27 ዓመቱ ካስተማራቸው ነገር ፌስቡክ ላይ አይታችሁ ከሆነ ሀሳብ አያመጡም። ከላይ ያለው ሀሳብ በዚህ በዚህ በዚህ ምክንያት ልክ አይደለም የሚል ነው የሚሄድ የወያኔ ትውልድ የለም። ይመጣና ድንዙስ ሽማግሌ ይልሃል። እስቲ ሰው አቦይ ስብሃትን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ሰው እድሜን የሚደርሳል እዛ ላይ አባይ ፀሐዬን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ሰው ስዩም መስፍንን የሚያክል በዳይፐር የሚንቀሳቀስ ፖለቲከኛ ስለሆኑ ነው ፖለቲከኛ ይዞ ዳውድ ኢብሳን ይዞ ታየን ገና ዛሬ ሮጦ ያልጠገበ ቅርጫት ኳስ ዘሎ የሚጫወት ገና የ53 ዓመት ሰው ሽማግሌ ሲሉ የወለደሽስ አባትሽ የወለደህስ አባትህ ያሳደገህ ከብት ካልሆነ በስተቀር ሽማግሌ ብላ ትሳደብ ምክንያቱም አባትህ ቢያንስ የኔን እድሜ የያዘ ነው ለአቅመ እንትን ከደረስክ በ23 ዓመቱ በምናምን ቢወልድህ አለቀ። አንተነ ፖለቲካ ውስጥ ገብተን ትማለን። ግን ምንድን ነው የሚያደርጉት? ስድብ ብቻ። በዛ ላይ የሚሳደቡት ደግሞ የሚገርመው ነገር በእንግሊዝኛ ነው። በእንግሊዝኛ እኮ ሲሳደቡ ጥይት የተኮሱባቸውን ይመስለው። አሁን ደግሞ ቀይ ምልክት ይዘዋል። እቺ ቀይ ቀይ የሀዘን ምልክት የምትመስል የአዞንባ አሁን ቀዮቹ እንዳለ 99 percent digital ወያኔ ናቸው። አንድ እጅ የሚከተላቸው ሸኔ አለ፣ ቀረፎ ሸኔ በግሸኔ አለ አንድ እጅ የሚሆን ዘጠና ዘጠኝ እጁ ግን እነሱ ናቸው። አይታችኋል። ከላይ አብዲሳ ቄሮ ይላል፣ ከስር ስትገቡ ሄርሜል አስገዶም ይላል። አይታችሁታል፣ አሳይቻችኋለሁ። የዛሬ አራት ዓመት ነው ምናምን። ድሮ እኮ ነው የጀመሩት ይህን እንቅስቃሴ በኦሮሞ ስም በአማራ ስም ማናከስ። እኔ እንደዚህ አይነት እስስትነት የኢትዮጵያዊ ባህሪ አይደለም። ባንዳ አስቸጋሪ ነው። መልክ የኢትዮጵያ ማህበረሰብ ከሰሜን እስከ ደቡብ ከትግራይ እስከ ላይ ከጋምቤላ እስከ ጅቡቲ እንዲህ አይነት እስስት ኢትዮጵያ አይቻላቅም። እስስቶች፣ መዥገሮች፣ መሽኩቆች አንዱ ከላይ ይሳደብና አንዱ ደግሞ ከታች መጥቶ ለምን መልስ ትሰጣቸዋለህ ይልሃል። መልስ ለመስጠት ነው ፌስቡክ ላይ የተገኘሁት። ልማማር ነው። ሌብነታችሁን ግጥም አድርጌ ገልጣለሁ። ስለዚህ በጣም ነው ታየን የምጠሉት። ታየን እኮ በሀሳብ አትሞግቱትም። እንዲህ ነው እንደዛ ነው እንዲህ ነው የምትሏቸው ነገሮች በሙሉ ግን በማስረጃ አስደግፌ ላረጋግጥላችሁ ይችላሉ። ተደብቄ አልጽፍ። መምህር ነበርኩ፣ የብዙ ተማሪዎች መምህር፣ በየአመቱ በተማሪዎቹ የሚሸለም መምህር። ደረቴ ነፍቼ ነው የምናገረው። እኔ የማስተምርበት ክፍል ውስጥ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ 14 ዓመት ዩኒቨርሲቲ ሳስተምር ከሌላ ክፍል እየመጡ ይማራሉ አሉ ተማሪዎቼ። ሚዲያ ላይ ደረቴን ነፍቼ ወጥቼ ነው የምናገረው አሉ የስራ ኃላፊዎቼ ተሸልሜ ነው የወጣሁት። ገንዘብ ሰጥታችሁ ዛሬ የምትፈጥሩት ታሪክ ካለ እሱም ወደፊት የምናየው ይሆናል። ካልሆነ ግን ከእያንዳንዱ ቦታ የወጣሁበት መንገድ በእድገት ነው፣ በተሻለ ደረጃ ነው። ስለ ራሴ ያስቀምጣለሁ። ወደዳችሁም ጠላችሁም ስለ ታየ እያነሱ ስለሆነ አንዱ ጥሬ ስጋ ስትበላ ይሁ ብራና የሚባል ቤት አለ። እኔ ብራና የሚባል ቤት አላቅም። በህይወት ዘመኔ ጥሬ ስጋ ቁርጥ የሚባል ነገር አልወድም። ጓደኞቼ፣ ማህበርተኞቼ፣ የትግራይ ልጆች ጭምር ማህበርተኞች ያሉ ያውቃሉ። ጥሬ ስጋ በህይወት ያሉት ተመልከቱ፣ ምን ያህል ቀላሎች እንደሆኑ። ብራና የሚባል ቤት ምን እንደሆነ እኔ የትኛው ቤት እንደሆነ ራሱ ብራና አላውቅም፣ አልወጣም። በወር አንድ ጊዜ ነው ለመዝናናት መወጣው። ከዛ ውጪ አንድ ክትፎ ቤት ክትፎ ወዳለሁ፣ አንድ ክትፎ ቤት ሄዳለሁ። ክትፎ ለመብላት ታየ አንሳለሁ። ስልሳ ሺህ መጽሐፍ እኮ ነው መራራ እውነት የተሸጠው፣ ስልሳ ሺህ መጽሐፍ አሁን አምስት ሺህ መጽሐፍ ገበያ ላይ ነው፣ ስልሳ አምስት ሺህ ገና ደግሞ አሁን ህትመት ገብቷል። ስለዚህ በላቤ ጠብ አድርጌ ላቤን ከዛም በላይ መኖር ይችላለሁ። ግን ደሞዝ ስላቆምኩ ቆጥቤ የደሞዝ ያህል እያደረግኩ ሄዳለሁ። ከአንድ ዓመት በላይ ሌላ የአምስት መጽሐፍት አሁን እየደረሱ ነው። ገበያ እየጠበቀ ያላል። ይወጣል የኢትዮጵያ ታሪክ አንድ ሺህ ገጽ በሚገርም ሁኔታ ልንገር አይደል አንድ ሺህ ገጽ ሌሎቻችሁ የአንደኛ ክፍል መምህር ነው፣ የሶስተኛ ክፍል መምህር ነው አላችሁ። ክብር ነው ሶስተኛ ክፍል ምንድን ነው ማስተማር። ነገር ግን አስራ አራት ዓመት በክብር ዩኒቨርሲቲ ውስጥ አስተምር ያለው አድማስ ዩኒቨርሲቲ የምስክር ወረቀት የገንዘብ ሽልማት ሰጥቶ የ marketing እና corporate communication office የ central office director students graduates and community development office director ሆኜ ድብን አድርጌ በወቅቱ የጻፍኩት ፌስቡክ ላይ ጠለል ብለዋል። ላታነሳው፣ ላትቀደው፣ ላትገነጥለው። ቦሌ መሰናዶ ትምህርት ቤት አስራ ሰባት ዓመት ያህል ሰርቼ ከመካከል ወደ አመራር ሄጄም ተመልሼ ቦሌ ገብቼ ስወጣ በሁለቱም የመጨረሻው ዓመታት ሌላውን ትተ ሽልማት ኖሮ አምልጦኝ አያውቅም። በሁለቱ የመጨረሻ ዓመታት ሁለት አስተማሪ ሲሸለም አንድ ወንድ አንድ ሴት ተመርጦ ይሸለም ተብሎ ከሁለት መቶ staff አንድ ታየ ቦጋለ ተመርጦ ተሸልሟል። አምስት ሰው ሲሸለም ከዛው staff ከአምስቱ አንዱ ነበርኩ። ያ ብቻ እንዳይመስልህ ከቦሌ መሰናዶ ተባሮ ነው የወጣው ያላችሁ ሰዎች ከወጣሁ በኋላ ተጠርቼ ያውም በስነ ምግባር ትምህርት ከጠዋቱ ሶስት ሰዓት እስከ 11 ሰዓት አፋቸውን እየከፈቱ በጣም ቀልደኛ ነኝ። ባይዘ ስልጠና ላይ መስሪያ ቤት ልትጋብዙኝ ትችላላችሁ። ብዙ መስሪያ ቤት ተጋብዣለሁ። ከአምስት መቶ መድረኮች በላይ አሰልጥኛለሁ እና አስተማሪው አጨብጭቦ ነው የሸኘኝ። ከወጣው ከሁለት ዓመታት በኋላ ነግሬሃለሁ። የአንግሩት እንግሊሽ ስኩል academic manager ነበርኩ። ከወጣው በኋላ ሄጄ አሰልጥኛለሁ። ማክሚላን አካዳሚ principal ነበርኩ። ከወጣው በኋላ እስካሁን ቤተሰቦቼ ናቸው። የትም ቦታ ላይ ዳይሬክተር ሆኜ ሰርቻለሁ። አንድም ቦታ ላይ በትምህርት academic dismissal አጋጥሞኝ አያውቅም። plagiarism አጋጥሞኝ አያውቅም። በራሴ ጊዜ ትምህርት ቀጥዬ እስከ መጨረሻው ማድረግ ሄዳለሁ። ነገር ግን አንድም ቀን ደረቴ ነፍቼ ነው አካዳሚክ ዲስሚስ አለም ፕላጃሪዝም አጋጥሞኝ አያውቅም። ኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅ ይሰማሉ ከኔ ጋር የተማሩ ተማሪዎች ከባቾቼ ከዲፓርትመንቴ በከፍተኛ ልዩነት አንደኛ ወጥቼ ነው የጨረስኩት። አዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በአስቸጋሪ ወቅት ከክፍል ተማሪዎች ከ history department አንደኛ ወጥቼ ነው የጨረሱት። Actually he was best from the class of ተብሎ ተጽፎልኛል። ይሄ አደባባይ ላይ የምናገረው ነገር ኮራ ቀብረር ብዬ። ስለዚህ ታየን አሸማቅቃለሁ ብለህ እንዳታስብ። አልጠጣም፣ አልቅምም፣ አላጨስም። ጎረቤቶቼ ያሉ አሁን ቁጭ ብሎ ይከታተላሉ። ና ሰፈር ድረስ ከአስራ ምናምን ዓመት በላይ የኖርኩበት ቤት ውስጥ ነው ያለሁት። ከአንድም የጎረቤቴ አባል ጋር ተጣልቼ አላውቅም። ጋሼ ታዬ ብለው ነው የሚጠሩኝ። ለማስታረቅ እጠራለሁ። የሰፈር ልጅ ከረበሸ እኔ ብቅ ካልኩ ጋሽ ታዬ ብሎ ነው የሚገባው። ይሄው ደረቴን ነፍቼ ነው የምናገረው። ይሄ እኮ ማንም ጋዜጠኛ መጥቶ ሰፈር ጎረቤት፣ በሁለቱም አቅጣጫ ያሉ ጎረቤቶችን ከኋላ ያለውን የአድዋ ሰው በጣም አይገርማችሁ? ቁልፍ አስቀምጬ የሚሄደው እሱ ጋር ነው። ዛሬም ይሄ የአድዋ ሰው ነው። ቤተሰቦቼ ወደ ሆነ ቦታ ሲሄድ አደራ ብዬ የሚሄደው የአድዋ ሰው ነው። ታጋይ ነው በነገራችን ላይ አለቀ። ምክንያቱም የፖለቲካ አመለካከታችን ይለያያል። እንደ ሰው ግን አንድ ነን። ስለ ታዬ ብላችሁ ለመናገር እንዳትሞክሯት ግብረ ሰዶማውያን። ስለ ታዬ ሰው በጋራ የምትደፍሩ ስለ ታዬ ደፍራችሁ የምትገሉ አርያ ተስፋ ማርያም እኮ አስቀምጠ ደፍራችሁ የምትገሉ ጥይት እንትን እንዳይል የምታርዱ መንዝ አካባቢ ጠቅላላ እኮ ሚስጥራችሁ እኮ ግልጥ ያለ ነው። በኢትዮጵያ ህዝብ መካከል አልነገርኩሽም ወይ በአጥር ተንጠልጥዬ ወያኔ ውሽማ እንጂ ባል አይሆንም ብዬ ስለ እኔ መናገር አትችሉም። በምንም አላመሽ ከተማው ምን እንደሆነ አላውቅም። እስቲ በጨለማ ፈልገኝ ብታገኙኝ እኮ ዋሆ በጨለማ ከአስራ ሁለት ሰዓት በኋላ ብታገኙኝ ግን አልወጣም ለማስተማር ካልሆነ በተለየ መልኩ ሰው መጥቶ ልሸኝ ካልሆነ ማታ ላይ ታየን ማግኘት ዘበት። አስር ቀን አይሆንም ሰላሳ ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ ቆይ ማታ የወጣሁት ይሄ ነኝ። ማህበረተኞችን ጠይቅ። ስለዚህ ታየን ከቻላችሁ ነገሩ ደግሞ ያገናኘን እኮ የእህል ውሃ ጉዳይ የእኔ ባህሪ አይደለም። የፖለቲካ አመለካከቴ ላይ political history አለ። ስህተት ካለ አስረዳኝ። ፖለቲካ እኮ የአማርኛ አስተማሪ በቀለ ገርባ እኮ እንግሊዝኛ አስተማሪ ነው። ታሪክ ነው፣ እንግሊዝኛ ነው ለፖለቲካ የሚቀርበው። ከፖለቲካ ሳይንስ ባልተናነሰ ሁሉ ባልተናነሰ መጠን ታሪክ ይቀርባል። ስለዚህ በታሪኬ ሞግተኝ፣ ስህተት ካለ ጡት ቆረጠ ካልክ ብቀበልህ እንኳን ብልት ቆረጠ እልሃለሁ። ይሄ ውሸት ከሆነ ሞግተኝ። ይሄ ጠላትነት ከሆነ ጡት ቆረጠ እያልክ ብልት ቆርጠሃል ሲባል ምን ያናድድሃል? ጡት ተቆረጠ የዛሬ 136 ዓመት አንድ ቦታ ላይ አልከኝ። እኔ ደግሞ ብልት ተቆረጠ ለዘመናት የተለያዩ ቦታዎች ላይ አልኩ። የአንተን እውነት ከተቀበልኩ የኔንም እውነት ተቀበለኝና ጎን ለጎን ይጻፍ። ማን የዘመተው የሚለውን አሳየው። አኖሌ ላይ ጎጃም አልዘመተም፣ ጎንደር አልዘመተም፣ ወሎ አልዘመተም። ና ሞግተኝ እስኬል ገቢሳ ና ብርሃነ መስቀል ና ጸጋ አራርሳ ጎጃም፣ ጎንደርና ወሎ አልዘመተም። የዘመተው አንደኛው ሰሜን ሸዋ ነው። ሁለተኛው ያንተ አባት ናቸው። የዝቅኤል ገቢሳ አባት ወለጋ ውስጥ የታወቁ ባላባት ነበሩ። ገበሬው የሚያሰቃዩ አጥንቱን በዚህ የሚግጡ የእኔ አባት ግን መከላከያ ነበር። የነጌሌ ቦረና ህዝብ በሙሉ ያውቀዋል። መከላከያ ነበር። ለአገር ዳር ድንበር እስከ መጨረሻው ተዋጋ። በሶማሌ ጦርነት ጊዜ መሳሪያ ይዞ ተሰለፈ ጀግና የምርኮኛ ልጅ ምትሏላችሁ ተማርኮ አያውቅም። በአጋጣሚ የሆነ ሰሜን ዘምቶ አያውቅም። በደቡብ ግንባር ነው የዘመተው። አራተኛ ክፍለ ጦር ነበር። እዚህ ወደ ቦርና ከመሄዱ በፊት ተማርኮ አያውቅም። ማርካችሁ ደግሞ አይደለም። እሱን ሌላ ጊዜ አነሳዋለሁ። ስለዚህ ታዬ በታሪክም ብትመጣ በምንም ብትመጣ ደሱ ኦዳ ዘመዶቿን አስፈላጊ ከሆነ ደርድሬ ኮሮና ነው ሰዓቱ ቴሌቪዥን ላይ ያቀርባል። በህይወት ያሉ የአባቴ ዘመዶችን ፈልጉና አገናኙ። አለቀ። ደግሞ እኔ ዛሬ አይደለም ኦሮሞነቴን በአደባባይ ያወጅኩት፣ ትላንት ድሮ መታወቂያ ማየት ነው አለ ደግነቱ አላስቀየርኩትም። የአዲስ አበባ መታወቂያ ድሮ ፌስቡክ ላይ ስገባ ኦሮሞ እንደቴ መቼም ክርክርም እናምጣ ካልን ጸጋዬ አራርሳ ይምጣ፣ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ይምጣ። ከዛ በኋላ በሜትር ከዘጠና ሜትር ከ88 ቁመት መካከላቸው ላይ ልቁም። ማን ነው በክርክርም ከተነሳን ኦሮሞ እኔ ወይስ ብርሃነ መስቀል አበበ ሰኝ ወይስ ጸጋዬ አራርሳ ወይስ ሕዝቅኤል ገቢሳ? አንዱም ታየን አያክሉም። በቁመት እንግዲህ ኦሮሞ ዘለግ ዘለግ ያለ ነው በአብዛኛው ያው በኋላ የተቀየጠው እነ ብርሃነ መስቀል ምናምን አጠር ይላል። ይሄ ደግሞ ኃጢአት አይደለም። ከአማራስ ብወለድ ኩሩ ህዝብ ብላልኝ በሞት የሚል በአንድ እንጨት ሲሄድል የሚል አልጋ ለቆ የሚያስተኛ ለቤተ ክርስቲያን የመጣ ሰው እግሩን የሚያጥብ ሀገር ከሌሎች ጋር ሆነ ያቆመ ጀግና ህዝብ ሲፎክር የሚያምርበት ባህሉ ደስ የሚል ጽሁፍ ያለው አብያተ ክርስቲያናትን የቀረጸ የሚገርም ታሪክ ያለው ህዝብ ምን ያሳፍራል? ሲዳማ በሆን ደስታውን አልችለው። wow የቴሊ ሲዳማ አግብቷል። እስካሁን ያላነሳሁት አገባ። አሁን ደግሞ በቅርብ ጊዜ ሲዳማ wow ከአዲሱ ክልልም ጋር ተቀላቀለ ሲዳማ ገባ። ጠይቅ ነጌሌ ቦርና በአመለካከት ከኔ ጋር አንድ አይደለም፣ ግን ሲዳማ ገባ የእኛ ቤት ውስጥ እንደገና እህቴ ከምባታ ዋው እስካሁን አልተ በቃ እንትን ይመስላል ልቦለድ ግን እውነት ነው። ኢትዮጵያዊነት እኛ ቤት ውስጥ አለ። ለዚህ ነው በዚህ በኩል ከምባታውን፣ በዚህ በኩል ሲዳማውን፣ ባለፈው ነገር ያለው አዋሳ ያመንቴ ትግራይ አገባች። የእህቴ ልጅ ከትግራይ ወልደዋል። ዋው እንዴት ደስ ይላል። ጠላለው እንዴ ትግራይ እንዴ ሎኮስት ትወለድ እኮ የመጨረሻዋ ሹሩባ አድርጋ ትግርኛ ብቻ የምትችል ልጅ መጣች። ምንድናስል ዘመድ ዋው እንዴት ደስ ይላል! እግዚአብሔር ሁላችሁንም በያላችሁበት ሰላም ያሳድራችሁ። ገዳዮቻችን እንገላቸዋለን ስትሉ ትወድቃላችሁ። ብንወድቅ ደግሞ እንደ ሀጫሉ ክብር ያለው ወገን አልቅሶ ሐውልት ሰርቶ መንገድ ሰይሞ ነው የምናልፈው። እንደናንተ ረክሰን አይደለም። እንደናንተ ሰው አሳርደን አይደለም። እረዱ ብዬ አውቃለሁ ግደሉ ብያቃለሁ። አውቃለሁ። ህንፃ አፍርሱ ብዬ አውቃለሁ። አፍርስ፣ መንገድ ዝጋና አትብላ ሚል ምሁር፣ ገበሬው ምርቱን አይሽጥ ሚል በዚህ ወቅት ላይ ምሁር። ኧረ እፈሩ ትንሽ። መንገድ ዝጋና ጉሮሮህን ዝጋ። እኔ አሜሪካ ውስጥ ብር እንዲገባልኝ ግብፅ ካዝና ውስጥ እንድታስገባ የተሻለ ኑሮ እንድኖር አሜሪካ ውስጥ ያለው ክፍያ ትምህርት ቤት ለማስተማር ከባድ ስለሆነ ልጆችን እንዳስተምር አንተ ወተህ ሙት። የኔ ልጆች ትግራይ እኮ ብለዋል፣ እንዋጋ እሺ ግን የእናንተ ልጆች አምጧቸውና ከሰው ይሰለፍ። የእነሱ ልጆች የሁሉም የጀዋር ልጅ አሜሪካ፣ የብርሃነ መስቀል ድንገት ወልዶ ከሆነ መውለድ የሚችል ከሆነ አሜሪካ፣ ጸጋ ያራርሳ ረጋሳ አውስትራሊያ፣ የሚበጠብጧችሁ ጀርመን ምናምን እነዚህ ልጆቻቸውን እዛ ጋር አስቀምጠው ሚስቶቻቸውን እያቀፉ ቢች ዳር ፎቶግራፍ እየለጠፉ አንተ ናና ሙትልኝ ወንድምህንም ግደል። ኧረ በደንብ አርጋችሁ አስተውሉ። መንገድ ዝጋና እናት መውለጃ ቦታ ትጣና በምጥ ቤት ውስጥ ትሙት። የታመመ ሰው ቢኖር ሆስፒታል አይድረስ። የቀን ስራ የምትሰራ ሰው የዕለት ጉርስን እጣና ቤት ውስጥ ክልተው በል። እንደዚህ ሰውነት ወደ ውስጥ ይግባ ሙትት እኔ ደግሞ እንደሱ ባደረግ ቁጥር ግብፅ ገንዘብ ታስገባልኛለች፣ በወያኔ በኩልም ይመጣልኛል። ስለዚህ አገርህን ለማፍረስ እኔ በተገነባ ከተማ ውስጥ በተገነባ ሀገር ውስጥ በአውሮፓ ውስጥ እየኖርኩ አንተ ግን አፍርስልኝ። ይሄ እኮ ነው ጥያቄው። እስቲ ኑ በሏቸው እንዴ እነ ጀገማ ኬሎ እነ አብዲሳ አጋ እነ አብቹ ዚኔ የተዋጉት ኑ ተዋጉ በሏቸው። እንደነ አንደኛቸውን ይግቡ። ቁጭ ብሎ እሱ እዛ ጋር ተንቀባሮ ክራቫቱን አድርጎ ልብስ በዕለት በለት እየቀየረ ለፊቱ ሜካፕ እየተጨነቀ እኔ ሁል ከነዚህ ምን የመጣሁት ልክ ሰርግ ያለባት ሴት መስሎ ብቅ እያለ እንደ እንቁራሪት አንዱ እንደ ኤሊ ብቅ እያለ ከአፋቸው የሚተፉት መርዝ ነው። እኔን የምጠሉ ሰዎች፣ የኦሮሞ ልጆች አንዳንዶቻችሁ ተዉት፣ እነዛን ወያኔ ይጠላኛል፣ ይገባኛል። የኦሮሞ ልጅ እያልኩ ያለሁት ከወንድሞቻችን ጋር እንዋደድ ክርስትና እስልምና ዋቄፈና የሚያስተምረን በፍቅር አብሮ መኖር ነው። በፍቅር አብረን እኖሩ ክርስቶስ የሚያስተምረው ፍቅር፣ ነቢዩ መሐመድ የሚያስተምሩት ፍቅር፣ እስልምና ሰላም፣ ክርስትና ቀኝን ሲመቱ ግራህን ስጥ ሚል ዋቄ ፈና ካላወቀው ዛፍ አትቁረጥ እንኳን ሰው የሚል ለእንስሳት ለውጭ እንስሳት ጭምር የሚጨነቅ የማያውቃቸው ሰዎች ወደቁ ብሎ የሚያለቅስ አውሮፕላን ወደቀ ብሎ የማያውቁት ሰው የሚያለቅስ ጎረቤቱን አይገልም ኦሮሞ። ስለዚህ ሰው አትሞኝ። ማለት ምንድን ነው ኃጢአቱ? ታሪክን በተመለከተ የገዳ ስርዓትን እየው መጽሐፌ ላይ ስለ ገዳ ስርዓት መጥፎነት አልጻፍኩም። ቅዱስ ስርዓት ከሆኑ አይደለም። የገዳ ስርዓት ችግሮች አሉት፣ ግን ለትውልዱ ስለማይጠቅም ስለ ገዳ ስርዓት መጥፎ አልጻፍኩም። ዋቄፈና ህጸጽ ሊኖር ይችላል፣ አልጻፍኩም። ስለ ፈና ጥሩነት ነው የጻፍኩት። መጽሐፌን አንብበው። ስለ ፈናና ስለ ገዳ ጥሩነት ጽፌ ስለ ማዕከላዊ መንግስት ጥሩነት ብጽፍ ትውልዱ ይጠቀማል እንጂ ከመጥፎ ምን ታተርፋለህ? የሚሸት ነገር ጋር ምን ታደርጋለህ? የውላችሁ እዚህ ጋር ኑር ከቢር የሚባል አሁን ሙስሊም በበዓሉ ቀን የፈስ ምልክት አያሳይም። አሁን ይቺ እየፈሳች ያለችው ወያኔ ናት። ምክንያቱም ዛሬ የሙስሊም በዓል ነው። ሙስሊም ፈሱን አይፈሳም። አያችሁት? እዚህ ጋር ሲያቆሽሹ ይሄው ናቸው። ወያኔ የፈጠረው ትውልድ አሁን እዚህ ጋር እንደዚህ ያደረገና ሌላውን ሰው attention divert ለማድረግ መፈለጉ ነው። ነገር ግን እያንዳንዳችሁ መገንዘብ ያለባችሁ የሚሰሩት ስራ ግማሹ እያስመልሰ እዚህ ላይ እንትን ይላል። ይሄ ያላቸው ነው። የሌላቸው ኬት ያምጡ። እኔ ሀሳብ አወጣለሁ፣ እነሱ ያስመልሳሉ። ውድ ዘመዶቼ፣ ውድ ወገኖቼ እግዚአብሔር በሰላም በፍቅር በጤና አቆይቶ አንዱ ወንድሜ እዚህ ጋር ፈራሁል እያለ ነው። አይዞህ ወንድሜ፣ አትፍራ፣ አይዞህ። ባልፍ ታሪክ ሰርቼ ነው አባልቻ አይደለም። አገዳድዬ አይደለም። ሳለ የኢትዮጵያ አምላክ ሳለ መድኃኔዓለም የሚጸልዩልኝ በጣም በርካታ ሰዎች እያሉ ኑር ከቢር ደግሞ አሁን ደግሞ እያስመለሰ ነው። አያችሁ፣ አንድ ሰው ነው እየደጋገመ ይመጣል። ዛሬ የተመደበብኝ እሱ ነው ማለት ነው። ድሮ በአንድ ለአምስት ነበር የሚጠረፉንፉት። አሁን ደግሞ የሚሳደብ ያዘጋጀው። ልክ live ስትገባ ተዘጋጅተው ነው የሚጠብቁት። ምክንያቱም ስራ የላቸውም። የምትናገረውን አያዳምጡም። ጭንቄ የለም። ብቸኛ ያላቸው ነገር ይሄው ነው። እኔ ግን አሁን በነገራችን ላይ አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ባለፈው አይታችኋል፣ አምስት ገጽ ሙሉ ወጥቷል። በተጨማሪ ሁለት ገጾች አሉ። ሰባት ገጽ ሰኞ የወጣው አዲስ ዘመን ጋዜጣ ላይ ታገኙኛላችሁ። ከዛ ውጭ ደግሞ ከ Ethiopian Herald ወይም The Ethiopian Herald ጋር ያደረግኩትን ቃለ ምልልስ ደግሞ እንደዚሁ በሚቀጥለው ሳምንት ውስጥ ይወጣል። በእንግሊዝኛው ፕሮግራም ደግሞ ቀርቤ ቃለ መጠይቅ አደርጋለሁ። እንግዲህ የተወደዳችሁ የምወዳችሁ ኢትዮጵያውያን አንድ ሺ አምስት መቶ ሰው live ከኔ ጋር አለ። ከዚህ በላይ ጸጋ ምን አለ? YouTube የለኝ አይከፈለኝ ብዙዎቻችሁ YouTube ክፈትና ተጠቀም ብላችሁኛል። ብጠቀም አልጠላም፣ ግን ለዩቲዩቡ ሲል ነው የመጣው እንዳይሉኝ በዩቲዩብ ጥሩ ነገር ለሚያስተላልፉ ክብር አለኝ። እስከ ዛሬ ያልነገርኳችሁ ሚስጥር ልንገራችሁ። ለዚህ ብሎ ነው ይሄ ሰውዬ የሚመጣው። በዚህ ሰዓት ቁጭ ብል እንዴ ለዩቲዩብ ብሎ ነው ማታ አሁን መሽቷል ቁጭ አለው ይላሉ። ስለዚህ አምስት ሳንቲም ሳላገኝበት ሳንቲሜን አውጥቼ ከኪሴ ሆጨጭ አድርጌ እስቲ ከሌነ ምረዳ ምረዳህ በልና ና። እስከ ዛሬ ባለው ጉዞና እንቅስቃሴ ወደፊት እግዚአብሔር ከፈቀደ የሚደግፈኝ ሰው GoFundMe ይጠየቃሉ። ጠይቄ አላቅም። አንድ ቀን በህይወቴ GoFundMe ጠይቄ አላቅም። እግዚአብሔር ብዙ ነገሮችን ከልሎልኛል። GoFundMe ጠይቄ አላቅም። የምኖረው በጠባብ ቦታ ነው፣ ግን አልጋው እንቅልፍ እምቢ አይለኝም፣ ያስተኛኛል። ሳሎን ይችትና እንደዚህ ጀንብ ዘረጋ ነካታለሁ፣ አይቆጨኝም። ምክንያቱም ፈረስ አልጋለብበትም። ባገኝ ደስ ይለኛል። ወደፊት አንድ ቀን ጠይቅ ይሆናል። አንጀታችሁ እያረረ ወገኖችን ጠይቅ ይሆናል ከቸገረኝ። እስከ ዛሬ ግን በእግሬ መሄዴ ጤና ነው። መኪና እንኳን ሊኖረኝ አንዳንዶቻችሁ አላችሁ አስቤው ይኖረኛል ብዬ አስቤ አላውቅም። በእግሬ እሄዳለሁ። አባቴ እኮ 98 ዓመት በእግሩ ሄዷል። 98 ዓመት ለመከላከያ ጉዳይ ከሚወጣበት መኪና ምንድን ነው የኢትዮጵያ ህዝብ ገበሬ ባዶ እግሩን እየሄደ መኪና አላገኘውም ብዬ ይጨነቃል። መዝናናት አሉት። እግዚአብሔር ይመስገን ስለ ራስ አወራ አትበሉኝ። ምክንያቱም ባለቤቱ ያቀለለውን አሞሌ ባለዳ አይቀበለውም። በዛ ላይ ደግሞ ከፍተኛ ውሸት ስላለ አንዳንዶቻችሁ ስልጣን ለማግኘት የሚለው አሉ። ወያኔዎች እንዲህ የሚለው ስልጣን እኮ ነገርኩ አልፈልግም እንጂ እውነት በዚህ ዘመን ስልጣን ከባድ ነገር ሆኖ ሌባ እኮ ስልጣን ላይ ያለበት አገር ነው። መናገር የማይችል ሰው ማቀድ የማይችል ሰው እኮ የሚቀመጥበት ነው። እኔ እኮ የምክር ቤት ብቻ ሳይሆን የአስፈጻሚውንም እቅድ የማዘጋጅ ሰው ነበርኩ በከፍተኛ አመራር ደረጃ ታላላቅ ሰዎችን አሰልጥኛለሁ። የዩኒቨርሲቲ መምህራንን ሲገቡ አሰልጥኛለሁ። ችሎታ ባይኖረኝ እንዴት የመንግስት ዩኒቨርሲቲ መምህራንን ለማሰልጠን ነገሩ ችሎታ አለኝ የለም፣ እሱን አልከራከርም። ስለ ደረጃ የሚነገርኩ አንደኛ ነው የወጣሁት ከኮተቤ መምህራን ትምህርት ኮሌጅም ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ አንደኛ ወጥቼን የጨረስኩት። ያልኩ የምትሉትን ለማሳፈር ነው እንጂ ብዙ የሚገርም ነገር አይደለም፣ የሚደንቅ ነገር አይደለም። ተግባባን አይደል? ሚዲያ ላይ ለመውጣት ፌስቡክ ላይ ጽፈ እስቲ ተከታይ አፍራ። አንድ መቶ ሰባ ሶስት ሺህ ደርሰዋል ተከታዮች አንድ ሚሊዮን ይደርሳሉ በቅርብ ጊዜ አንድ ሚሊዮን። mark my point። ቻው goodbye